Cześć. Pasieka Biroja U mnie roztop w lesie. Wszędzie widać jak tam paruje las. Bardzo dużo wilgoci, niestety niedobrze. Ale chciałem Wam jeszcze pokazać coś takiego, co tutaj przy ulu zauważyłem. Niestety sikoreczka padła chyba z powodu urządzeń. próbowała wybrać tutaj pszczołą pszczołą pszczoły chciała wybrać no ale jej się nie udało no, to tyle wam chciałem pokazać idę ją tutaj wywalić tak jest cykl życia robaczki ją teraz jedzą a ona zjadała inne robaczki, teraz robaczki ją zjedzą i powróci znowu do drzewa i to tak się będzie wszystko kręcić. No, pozdrawiam. Pasie Kabi Hej. A, jeszcze zobaczcie jak słychać Usłyszcie jak słychać, jak się wszystko topi, z drzew leci.